Good morning, mister and master. Anzi, come suggeriva, come già detto ieri, il mitico Youssef, maestro Lynch, ma qui ci ritornerò a questo punto, tra poco. Uh, it's October 19, 2021, and it's eh, Tuesday. Here in Naples, uh, 74 Fahrenheit around 22-23 Celsius eh, questo significa che insomma è, eh, quella giornata sì veramente veramente veramente veramente mite come in questi giorni in questo periodo non c'è quel freddo quell'aria più fredda che abbiamo sentito negli ultimi giorni cioè un po' più fresca ma non comunque a quei livelli um, oggi pensavo a tre cose che eh, riassumo qui brevemente, ma poi mm, cioè, sinteticamente, ma quello vuole approfondire legga in descrizione. Primo punto, appunto, come anticipavo all'inizio, mi chiedevo se poi lei, ah, se le fa piacere questa, questo fatto di essere chiamato, eh, non solo da me, ma anche in generale, perché ovviamente lo faccio solo io, maestro, mister, <laughs> master, oppure no, ma appunto, chi è interessato legga il, questo primo punto in descrizione per approfondire poi eh, pensavo al fatto che certamente ho un iter, un'odiatura nella <laughs> mia poeta report, appunto, almeno questo mi sembra aver scoperto e aver capito mm, qualche settimana, guardando gli ultimi video delle ultime settimane. Ma appunto, eh, anche qui approfond per approfondire leggete il secondo punto in descrizione. Poi pensavo al fatto che tra qualche ora caricherò, caricherò sul mio canale, appunto, ovviamente principale tastiera, la mia ultima parte direi forse c'era qualche piccolo extra, anche se non lo so, uh, non credo, tratto altre stagioni, comunque la mia ultima parte mia, del tributo uh, ha e rispetto a questa, uh, la prima stagione appunto, il 2006, sono stati 15 anni, corso di, tra settembre e ottobre, comunque la prima parte, l'ultima parte di questo mio tributo alla tastiera, anche qui appunto per approfondire uh, leggete il terzo punto, il terzo ultimo punto in descrizione. Anyway, as I just see from the, the window, I think uh, is visible uh, here. Chi sì, uh, lei vede che abbiamo avuto, perché adesso tra l'altro sono le 6 di sera, sono riuscito a fare il weather report di giorno, su questo poi dirò, farò un weather report specifico un giorno perché non li faccio sempre di mattina, capita, dipende dai momenti, da quando riesco a fare. Appunto eh, dirò un weather report specifico, questa, approfondirò questo punto sul tempo, quindi mi sono messo vicino alla finestra perché appunto essendo un po' più sera non si vede molto bene, anche se questo dipende, questo fatto che mi metto vicino alla finestra dipende da vari motivi, lo faccio anche di mattina, dipende a come mi sento quel giorno, alla, a varie cose, eh, posizione reputo migliore e così via, anche se comunque fondamentalmente ne ho due ormai posizioni principali, questa e quella della sedia. Uh, in ogni caso, come ha visto, uh, abbiamo avuto quel Those Beautiful Blue Skies and Golden Sunshine All Along the Way. Uh, io credo che anche domani, insomma, così o almeno quello che ho letto, sarà così spero anche nei prossimi giorni. Ovviamente le cose possono sempre cambiare da un momento all'altro, but as always we will see, say that is, so from the mythical window, with the carried curtain, it's beautiful, carried curtain today behind me, and it's green roller shooter on the top è aperta, ah, ovviamente da Parella Verde. And finally, from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Have a great day, him, everyone e un saluto particolare a, a Yusuf, a Douglas le due persone che seguono più di tutti al momento il mio, uh, insomma, due miei fan accaniti, diciamo, il mio waiter report. Have a great day!